Светодиодная лампа ВЛ-16 торговой марки «Ферон» предназначена для аварийного освещения в случаях внезапного отключения электроэнергии. Она работает в аварийном режиме до 4 часов при непрерывной работе. Лампа лампу устанавливается стандартный резьбовой патрон Е27 и работает в диапазоне рабочих напряжений от 85 до 265 вольт. Принцип работы лампы ВЛ-16 заключается в следующем. При постоянном напряжении в сети лампа работает в обычном режиме – ее можно включать и выключать, как обычную светодиодную лампу с помощью бытового выключателя. Как только происходит обрыв сети, лампа через 2-3 секунды переходит на работу в автономном режиме отстроенного литиевого аккумулятора. Продемонстрируем работу лампы VL16 на примере. Лампа устанавливается в Quatron E27 Параллельно с лампой vl 16 подключена произвольная светодиодная лампа. Напряжение питания в сети устанавливается на уровне 220-230 вольт, что соответствует, что соответствует питанию бытовой электрической сети. Далее включаем питание обеих светодиодных ламп. При этом светодиодная лампа vl 16 может управляться при помощи бытового электрического выключателя. При этом происходит зарядка встроенного аккумулятора. Эмитируем обрыв электрической сети. При этом лампа ВО-16 включается автоматически в течение 3 секунд. Лампа ВО-16 при отключенной электросети может управляться при помощи бытового выключателя. Проверить работоспособность лампы VL16 без подключения к электросети можно простым замыканием двух контактов цоколя лампы в руках. Выкручиваем лампу и замыкаем пальцами два контакта цоколя. Лампа загорается.